No, y la Chao. Bravo. la mejor grúa de la universidad. <laughs> ¿Y por qué tiene una cámara? Porque les estoy grabando para denunciarlos. ¿En serio? Sí, por comer en un sitio público. donde está prohibido comer. ¿O yo? Sí, está prohibido. ¿O yo? Oiga. yo podría coger el absurdo, ¿cierto? Como concepto para lo del mismo. Pero me parece que es muy muy vano en el cine, cuando puedo ver películas como muy concretas que son de donde nacen las cosas las preocupaciones. pues que la vaina, bueno, es eso. O sea, ¿de dónde viene la génesis de su proyecto? Porque si su proyecto nunca usted ha mirado lo del absurdo y ese tipo de temas, o sea, ya lo sabía antemano, pero pues no fue eso lo que olvidaba. No, nunca. para mí nunca ha sido eso a mí sí. ¿Sí? Sí, es que usted tiene más cositas. Pues era una vaina más existencialista. Sí, no, pero eso lo saqué después. Pero al principio nació La conciencia de escena, un libro de Italos Huevo, de la ah, misma época de James Joyce, que trataba que es como una novela medio... Estamos en la Nacional, son las 6 de la tarde. Tenemos una luz crepuscular. Eh, Yankee quiere cine. No sé si vamos a alcanzar a la proyección, pero Dios mediante. Pues siempre ese tipo de videocartas maricas. Siempre se escucha la voz demasiado impuesta. Entonces es como si uno hablara, si yo te estoy hablando, acá estamos un atardecer hermoso y si te estoy hablando a ti videocarta, videocarta y yo. Yo soy una videocarta, yo soy una videocarta. Yo soy una videocarta, yo soy una videocarta, yo soy una videocarta. Pero que no se sabe más. <laughs> No, es un loop, es un loop, Arica es un loop. Qué idiota. loops? No, está igual, sí. Ay, me compré una licuadora, no me lo van a creer, así de chiquita. Y acá. ¿De juguete? ¿Acá qué hago? a la derecha. no. Parece que llega la F3 a la escuela se está esperando. Eh, si no, pero toca uno conseguirlo. Pues la escuela tiene cámaras. Entonces no estamos. Igual está como remodelando. Espérate, Coco. Coco, te mojaste todo. Ahí, Coco. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Y tú qué? Corriendo. Entonces ya por lo menos salí una cosa. ¿Sigue? haces? También. Dani, cuéntame. ¿Esto para qué es? Vas. Espera. Dani García. Creo que hace mucho que la veo. Me Ay. Voy a viajar mucho. Daniel José. Ok, ¿qué es eso? Una carta. ¿Una carta de Sakura? Mm. Más o menos. Yo tengo que renovar el mío. Adri. Esto no enfoca, no, no, no enfoca. <laughs> no enfoca. Ay, qué cool, porque no nos vamos de viaje todos. ¿Me enfocó? Dice el mundo. <laughs> Vamos a llegar con sorpresas. Hola. Dani, preparamos una sorpresa. No puedes mirar. ¿Qué Dice, <laughs> Venga, siéntese. Feliz viaje. ¡Oh! No me lo esperaba. <laughs> <laughs> Qué hay que fueron. Daniela ¿cómo loca? Ese señor Flecha no ah. eh, Quiso escogerlos a ustedes porque son unas personas muy especiales en el corazón de él. Y pues me imagino que por allá nos irá a extrañar mucho como nosotros lo vamos a extrañar. <laughs> muchos éxitos en tu viaje. ¿Qué? <laughs> ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Las lágrimas. la a llorar con usted? Esto tiene gelatina. Odio cortar la gelatina. ¿Es que? Si no decía, ¿en qué, ¿en qué ese niño me estaba molestando? <laughs> no, falta, falta, falta su... Costrica. Costrica. ¿De qué? Yo quiero ver de qué es y ahí decido. de ponis de felices. Es de material bomba. <laughs> es de hígado de ratón. Es de fobín Es de fobín ¡Ay! Acérquenme un plato. Gracias. ¿Hule? ¿Cuál sirve? El B12. ¿Trajiste el encargo? Sí. Por, supuesto. Ah, bueno, ya. No, no, no, no, no, no, sea, en serio, ¿con quién crees que estoy hablando? Porque hoy sí tengo resto de ganas de un porrito. Sí, realmente. Pues ¿Está evitando? no quieres? Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí. ¿Estás, mm. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. <laughs> Ay, ese amiguito. ¿Qué? ¿Estás haciendo así? No estoy dando así ni la miedo que lo graben? No. A mí sí me da miedo, tengo ¿Listo? Estamos en un carro gris, en un Fiat gris ya corto, ya corto. Cuando, cuando Luciano me dé su ángulo más sexy, corto. No, por Dios, si lo tuviera con mucho gusto. Mira a Sebastián, Luciano, mira a Sebastián. No, gracias. Mira a Sebastián. Mira Sebastián con amor. No, Como siempre. Como cuando bailan tango. Míralo, míralo. Así es estás haciendo otro documental, este Ethan. Sí. ¿Sobre qué? De mis amigos y yo. Creo que me trataron aburrido. He hecho, he hecho otra cosa, he hecho un paquete de papas grande o he hecho otro de estos tacos, yo no sé. rico? Bueno, echa lo que quieras, man. Pero de siete. ¿Listo? Este, y pues claro, yo aquí tengo medio... Hay dulces, hay ah, ahí compramos dulces. Dulces, dulces, dulces. Lo que es cigarro. ¿A cuándo yo tomado veis disculpas? No, no, pero vamos mitad No, todo ¿Qué Había que esperar, había que esperar las palomitas, hay que esperar las palomitas con ya. No, Lo que tú quieras. chunchurrea. Oigo, se siente muy vengativo, ¿no? Te una chunchurrea primero. Pero que te dejen en, ay, que te dejen en la casa. Sí, no, entonces ten cuidado. Grábalo para que después me eche el agua, perro, y fue puta, yo, perro, y fue puta. O sea, lo veré el puta, mira, sí, sí, yo diciendo estas bolas acerca de ese huevo, que no se ni ni mierda me va a echar al agua usted, gonorrea. Usted me va a echar al agua, hijo de puta. Por parido, por parido carechimba, carechimba, carechimba. Por parido, hijo de puta. Eh, usted es para nosotros es bobo. Por parido carechimba, gonorrea. Oiga, no griten, los vecinos duermen, güey. Usted me entiende de hecho. Yo carechimba. Yo carechimba. Usted lo viste ese video. Esa, esa película de Apocalypse Sur, si es. ¿Qué? nos bajamos y nos, bajamos un porrito, un chorrito y una niñecita. Y claro, el man en raza siguiendo. Ah", y mi hermana echando porro, otro ahí. <laughs> y la vieja echando whisky, este Usted también piro hijo de puta. Un montón en Facebook. Pero de chima. <laughs> Lo voy a mandar pero de llama la casa de Pacho. No le no alcanza. Muy bien, no alcanza. Ay, ha practicado, ¿no? Es como acá. Gracias.

vino, pero Fernet. como con una menta así. <laughs> tiene como el aire.

Ok, okay pero... Igual la, la idea igual, musical... Musical, sigue siendo musical, musical y va a seguir siendo musical. claro, la publicidad es muy chimba, se podía trabajar, pero entonces pues la energía de rey, no sé, como bailaritos. No, es como, eh, es como se me que es como bailaritos. Pues, <laughs> de, de que no, pero, pero, bueno, pues ahí se sacó. No, y haga de cuenta que se, marica, lo proyectaron una gonorrea recreando por ahí por el resto y por poder como

Mira todo. ¿Dónde está? está buscando? Ah, estoy muy contento. <laughs> qué rico estar acá. Sí. En Medellín. Es que este clima es delicioso. Marico, es delicioso, ¿no? Ojalá no estar en Bogotá así todo el tiempo. Y, y, además de eso, que salir de Bogotá siempre hace bien a cualquier <laughs> persona que viva en Bogotá. Cuando sales. pero <laughs> tómate alguito, va.